Pytanie słyszę Снова проснутся бокалы, все спим Хочешь попробовать вкус своей жизни? do chão что жить нужно с пользой для общества.